और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी हाँ ये कर लो पहले <laughs> बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे <laughs> Oh. see They'll be calling me, calling